長い夢を見てたみたい何もない退屈した日々だ動き出した時が懐か忘れないってと光った人変わらずだそこにあるものだ変わってしまったのは僕たち 細い今大切なものがもう一度愛しく思えたの た日常は埋もれていた夢はどんなか動き出しそうなんだその名を呼ばれるもの待ってる人変わらしたなそこにあったはずだ変わってしまったのは僕たちだだからこそ何気ないこの今が僕を救ってるって気づいたから でもいいけどいいけどそこで僕は胸を張っていた って僕は 我哭着说。